За за улсын хурлаар энэ үндсөлийн нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байна. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн гэдгийг бол миний хувьд бол төр ард түмний хоорондох гүр ард түмнийхээ одоо бидний гүр болоо гэж томилж өгсөн ард түмний төлөөлөгч гэж ингэж ойлгодгоо. Тэгэхээр бид хэд бас энэ үндсэн хуулийн хилцүүлэг дээр ард түмний бодол саналыг бас хоёр удаа хэлцүүлэх юм одоо дэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд нь бас очиж хэлцүүлээд дахиад энэ дээр бас өөрчлөлт орох байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлцүүлэх бол хэлцэх хэсэг учраас ямар ч үсэн нэг а нөхцөл байдал одоо орчин нөхцөл маш олон төрлийн одоо шаардлага гарсан учраас энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлцэхийг бол дэмжиж байгаа. За тэгээ альва юм чи ер нь сайжирч явах хэвээр. Нэг байран дээр зогсоод байж болохгүй, бүр ухраад байж болохгүй. 92 оны 10 дугаар арчилсан үндсөөл батлагдсноос хойш одоо 31 дахь жил рүүгээ орчлоо. А сүүлийн үед ажиглаад байхад энэ хуулийн зохицуултын хүрээнд Монгол улсын иргэдийн амьдрал өсөх дэвших биш, зогсох биш, бүр ухраад байгаа. Нэг бороотой өдөр халдваргаатай зам дээр халзан дугуйтай машиныг өгсөж өгсөж явж хагаад тоормс гიშгэд зогсохоор тэр байранда зогсохгүй ухарт ухраа яваад өгдөг. Яг л ийм нөхцөл байдал үүссэн учраас одоо энэ бид нар томоохон энэ тогтолцооны шин чанартай өөрчлөлтийг цаг нь болсон гэж ингэж үзэж байгаа. За тэгээд Монгол улсын одоо их хурлын гишүүд Монголын төрийн одоо зөвтгөлтнүүд энэ яг энэ амьдрал дээр байгаа асуудлыг соргогоор харж өөрчлөхгүй бол иргэдийн маань амьдрал бидний нүдэн дээр ингээд дордоод байгаа. Хажуугаар нь одоо мдээгүй мэдсэн ч мдээгүй царайлаа жихээ дараад ингээд өнгөрөх бид нар бол учиргүй. Тэгэхээр энийг бол бид нар хилцхэн зүйтэй гэж би ингэж дэмжиж байгаа. За миний хувьд бол энэ сая зөвлөлтөх санд асуулга зохион байгуулах ажлын хэсэг зохион байгуулагдаад эндээс хоёр удаагийн одоо асуулгуудыг яваад зөвлөмж гаргаад өгсөн. Энэ зөвлөмжийг бас эхний ээлжинд ямар ч байсан аваад Төв аймгийнхаа одоо бүх сумдуудаар ороод хилцүүлээд ирсэн. Танилцуулсан тэдний сандлыг нь авсан. А тэгэхдээ энэ дээр бол иргэдийн иргэдийн маань зүгээс бол энэ яг тайлбарлаад таниулаад яг нөхцөл байдал ийм байна гэхэд зөв тишээ явах гэж байгаа юм дээр бол иргэд дэмж хандлага байна. Ягаад тэгэхээр монголчууд чинь ухаалаг, дээрэс нь юм нүүдэлчин ард түмэн шин соргог зүйл дээр бас тийм одоо эсрэг байр сууриас ханддаггүй юм хүмүүс учраас зөв тайлбарлаад а дээрэс нь хамгийн гол нь хүмүүс одоо зөв байвал зөв шийд гараад энэ хэлсэн ярьснаа дагах юм бол дэмжинэ гэсэн ийм байр суртаа. Би бол э, одоо монголчууд ярьдаг үгэндээ суудаг хөөн гэж хэлсэндээ хүрдэг хөөн гэдэг шиг энэ Монгол улсын одоо энэ ирэх барьж байгаа хүмүүс ялангуяа энэ намууд удирдах байгаа том намуудыг удирдах байгаа дарга нар төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд үгэндээ сууж чадах юм бол ард иргэч бас дэмжигт бэлэн байна гэж ингэж харж ирсэн. Тэгэхээр бүх сумдадаар явсны үед ийм зүйл хэлж байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр ард иргэдийн дунд тэр холимог тогтолцоог яагаад дэмждэг вэ? Тодорхой шүү дээ. Тэн дээр чинь Тэдний үг байгаа шүү дээ. Хаалгаар гаргаад хаяхаар тооноор ороод ирдэ штэ гэж. Тэгэхээр хоёр намын даргын үгэнд гараад байгаа тэр авилгач, хулгайч, муу нэртэй хүмүүсээ тооноор оруулахгүй л байвал иргэд маань дэмжиж дэмжин штэ. Ямар нэгэн байдлаар тооноор оруулж ирээд нэрийг тавих юм бол тэр дүнгийн чинь сонгуулаар ард иргэдэн тавиад өгнө. Эн чи яаж байгаа ингээд дүнгийн тавиад өгнө. Тэгэхээр энэ Монгол улсын ерөнхий сайдаас энэ энэ бодлого байр суурин дээр ямар байр суурьтай гоё энэ муу нэртэй тодорхой одоо авилга албан тушаалын хулгай хэрэгт орооцолтсон ийм хүмүүс төр нь ямар байр суурь баримтлах вэ тэгээд би бас чуулганы уралдаан дээр өмнө хэлчихсэн арчилсан намын хувьд бол тооно торлноо гагнана гэж үг нь бол утга нь муу хүмүүсийг оруулахгүй гэсэн санаа тэгэхээр энэ дээр таны байр суурийг сонсё За тэгээ өчигдөр тэр э, одоо нийтийн албанд ашиг сонирхлын тухай гэд бас л чухал хууль орж ирж ирсэн. Энийг бол би дэмжсэн. Тэгээд энэ дээр тэр э, системийн авилгал гэдэг нэг юм одоо бид нар ярих цаг нь болцсон. Монгол улс нэг тийм хаврын одоо хачиг хуулзанда баригдсан борлон шиг юм нэг атисан умайсан хөдөлж олигтож явж чадахгүй таргалж твэрдэггүй өөдөлт дэвшдэггүй ийм одоо байдалтай л яг үнэндээ байна. Энийг яаж өөрчлөх вөхөр бодтой даруун тогтолцооны өөрчлөлт хийж ижил бид нар эндээс гарнаа. Тэгэхээр энэ одоо системийн авилгалыг задлахын тулд бид нар тодорхой том алхам хийх ёстой. Монгол улс шиг сая 500 мянган километр квадрат нутагтай ийм их газрын баялагтай, ийм цөөхөн хүн амтай Дээрээс нь Тэнгэрээс бид нар төгсөн энэ мал аж ахуйтай ийм улс яагаад ийм ядуу амьдраад улам ядуураад байгаа юм? удирдалж удирдах л чадахгүй шүү. Тогтолцооч нь болохгүй шүү. Тэгэхээр бид нар бол энэ одоо арабын улсуудаас дор амьдрна гэж яаж байх юм бэ? Бид нар төр төсны ийм олон мянган жилийн уламжлалтай ийм ард түмэн, төрөө дээдэлдэг ийм ард түмэн ингээ яагаад ингэж ядуу амьдраад байгаа? Өнөөдөр парламентаар хэлцэж байгаа хуулиу дотор нэг арга ядсан өнөө маргааш арга цаасан нэг жижигхэн жижигхэн өөрчлөлтүүд яриад байгаа. Одоо бид нар энээсээ болимоор байна. Одоо бид нар энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүн улсын орлого морлого бүгдийг томруулаад энэ хитгэн иргэдээ нэг гар газар хөл хөсөр амьдруулмаар байна шүү дээ. Энийг хийхэд өнөөдрийн энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт одоо нэмэр болно гэж ингэж би ийм байр суурьнаар хандж байгаа. За тэгээд энэ тэр одоо хүмүүс дотор яагаад энэ сегментийн одоо төлөөллүүдийг сайн хуульчд яагаад орж ич чадахгүй малчд тариаланч ногоочин ажилчин анги. Дээрээс нь Монгол улсын хүн амын 3% эзэлж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс яагаад хоёр нам урдуур нэг нэг хүн 50-д оруулж иж болохгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу тусгай хэрэгцээт иргэдийн зовлон амьдралыг бидний хэн ч ойлгохгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс л өөрсдөө ойлгоно. Тэр хүмүүсээс бол нэг нэг хүмүүсийг нь бүр оруулж ирээд тэндээс юм яагаад бодлогыг нь гаргаа явж байгаа. Бидний энэ хүмүүс рүү баримталж байгаа төрийн бодлого ингээд одоо явж байгаа юм шиг боловч амьдралд нийцэхгүй байгаа нь тэр хүмүүсийн үг хүрэхгүй байгаа маа. Тэгэхээр бол би ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр сегмент сегментийн төлөөллүүдийг бол бас бид нар одоо оруулах хэрэгтэй. А ер нь бол одоо дээрээсээ бид нар энэ шинжил юмнуудаа авах хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө онгоон төртөл байгаа шүү дээгүүрээ л хуваагаад ичдэг штэ гэдэг шиг одоо бид нар энэ дээгүүрээ хүмүүс бид нар өөрсдөөсөө энэ шинж юу өөрчлөлтөө эхэлж хиймээр байна. Тэгэхээр хилцээд явах нь зөвөө гэж ингэж бодож байна. Асуултанд хариулт. За, тоон гişний асуултанд хариулъя. Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ хариулъя. За, тоон гişүнд баярлаж байна. Ийм одоо зүв зүйтэй бас ийм одоо байр суртаа бас ийм асуултыг хөндөж байгаа. Тэгэхээр энэ бол үнэн. Энэ бол улс төрийн намуудад л одоо өөрсөнд нь л байгаа асуудал байхгүй. Тэрнээс биш энэ иргэдэд байгаа асуудал ч юм уу биш. Тэгэхээр ер нь Монгол улс яагаад ингээд ийм хүнд байдалд орцсон бэ гэхээр манайх хитгэн мөнгөтэй үнэтэй. За сонгуул болохоор бүгдээрээ тэр мөнгөтэй хүмүүс дээрээ давхиж чад хандив аваад хандивынхаа төлөөс нь шүүх хууль хяналтын байгууллагуудынхаа удирдлагуудыг өгөөд нийслэлийн газраа өмч хувьчлалаа. За дээрэс нь ашигт малтнуулын лицензүүдээ бүгдийг өгөөд ингээд нэг юм хэдгүүний гарт орчихсон энэ нь аль намын системд нөлөөлдөг нь нууц биш Ийм байдалтай одоо 30-аад жил явж ирсэн. За энийг л бид нэр хамтдаа задлж ижил яг таны хэлдгээр одоо эдийн засаг илүү хүртээмжтэй байх энэ ойлголт бүрдэнэ. За сайн нүүрстэй холбоотой асуудал хил болон аман дээр байгаа үнийн зөрүү эдийн засаг ханшийн нөлөөнд замун одоо дотоодын бүтээгдэхүүний өсөлтөнд зүгээр энэ ганцхан шийдвэр яаж нөлөөлж байгааг бид бүгдээр л харж штт. Одоо ингээд улсын төсөв бараг нэг их найдаар давж биелж штт. Энэ нэг их найдын 70 эдийн засаг байсан гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүлээ ийм асуудлуудаа зөрөгтэй шийдэл гаргаад ингээд бид нар сөрөг хүчинтэйгээ хамтраал бусад улс төрийн намуудтайгаа хамтраал явуул тэр хүмүүс яаж чаддаг. Бид нар эрх мэдлээ нь ордон дотор л байлгах хэрэгтэй. Ордны гадна талд байгаа өндөр байшингуудад биш Тэгэхээр яг би нэг зүйлд үнэхээр баяртай байгаа. Тэр нь одоо ингээд ил тод болж байна. Цахимжж байна. Аа бүх асуудлууд ингээд ил тод яригдж байна. Мэдээж дунд нь жижиг сажиг эрсэл гарахыг үгүйс гарахгүй. Гэхдээ иргэдийн мэдх хэрэг хангагдаж байна. Иргэд мэдхийн хэрээр, иргэд үнэнг ойлгохын хэрээр өнгөрсөн 30 жилээ өөр өөрсдийнхөө маш бодиттой дүгнэж байна. Тэм учраас энэ дээр бид нар Монгол ардын нам Арчсан нам гэж мэтгэлцээс илүүтэйгээр энэ хоёр намыг системийн хувьд боснуулсан тэр албан бус бүлэглэлийг л олж харах хэрэгтэй. Тэгээ тэр бүлэглэлийн гишүүдээс бид ч салах хэрэгтэй Монгол ардын нам, арчсан намд салах хэрэгтэй. Хүн нам энэ одоо а энэ одоо бүлэглэлийн гар хөлийг оруулахгүй байх хэрэгтэй. За ингээд хаач чадвал тэгээ үнэхээр иргэдийн төлөөллийг бид нар энэ хувь тэнцвэрлэх тогтолцоогоор оруулж ирч чадвал энэ бол том реформ болно. А ингэж чадахгүй тэр бүлгэлийн гарт одоо нөгөө намын жагсаалтыг худалдаж намын санхүүжилтөд босгох байдал руу шилжүүл энэ үл том эрсдэл бол. Олон олон боломжуудыг хаана гэсэн үг. Тийм учраас хэдүүлээ улс төрийн намын хуулиар сонгуулийн зардлыг хамгийн бага түвшинд тавиач хэрэгтэй. Хамгийн бага түвшинд тавиач хэрэгтэй. А бүх одоо намын санхүүжилтүүд ил тод байх хэвээр хэмжээг нь нэмэх хэрэгтэй. Одоо бид нар бас бие биенээ хуураад 5 сая төгрөг 10 сая төгрөг гээд худлаа бүртгээ тэнгүүтээ ард нь ийм одоо 70 эдийн засаг явуулаад хэрэггүй. Энийг 200 сая 100 сая болгож бол. Гол нь ил тод байх хэвээр. А ил тод биш байвал энэ эрүүгийн хуультай байх хэвээр. Эрүүгийн хуультай байх хэвээр. Ингэж ийж энэ асуудлууд бол зэгцэрнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр бас улс төрийн манлайлал үзүүлээ. Монгол Ардын намын улс төрийн манлайлал бэлэн байна. Би сая улс төр чанд даргын асуултанд хэлсэн шаардлагатай санамжч гарын үсэг зураад явъя энэ нэрх ашгийг хэдүүлээ зааглаж ялгая. Тэгээд яг зөв тогтолцоо руу явах тал дээр ингээд анхаарад явъя. За системийн авилгалтай холбоотой энэ асуудлуудыг задлахад энэ тоо нэмэгдэхүүл чанарын өөрчлөлт гарна. 76 хүн дээр засгийн газрыг 19 хүнээр өргөн бариад одоо огцруулах гал урд нь олон асуудлууд гардаг байсан. Ердөө олонхоор коновчдаг байсан. 10 дахь хүн нэг дор уулзахад л засаглал ганхах хэмжээний эрсдэлтэй болдог байсан. 152 хүнийг лобби хийх тийм ч амар биш. Мэдээлэл задарна. Гадна дотноос нөлөөлөх тийм ч одоо амар зүйл бас биш болно. Тэгэхээр энэ өөрөө парламентын одоо нөлөөлөл болон албан бус лоббиний дархлааг багасгаж байгаа. Илүү олуулаа хилдэх тусам ямар нэгэн байдлаар нууц зүйл байхгүй бол. Олуулаа байх тусам хилцээ мэтгэлцэн илүү ил тод байх боломжтой болно. Энэ агуулгаараа бас энэ систем задарнаа. А нөгөө талаараа сонгууль дээр гарах санхүүжил ил тод баг болох тусам иргэдийн төлөөлөх чадвар өөрөө сайжирна. Тэгэхээр бид нар төрийн албан хаагч дээрээ ч гэсэн одоо нэмээд бидний хувьд бол цалингаал нэмэх асуудал 500 мянган төгрөгийн 600 мянган төгрөгийн цалинтай төрийн албаа хаагчдаас бид нэр төрийн бүтээмж авилгалаас ангид бай гэдэг шаардах боломжгүй. Одоо урд нь бол бид нар нэг тийм төрийн албанд яаж хийж чад хүн ажилуулъя. Гэтэ яг хөтэ тэгээд ингээд оронтоон дээр байж гэдэг юм агуулгаар л явцсан юм шиг байна. Тэр нь одоо тэр шилжилтийн үед бас хэрэг болж исэн байхыг үгс гаргагүй л те. Ягаад гэхээр өөр газар угаасаа ажлын байр байгаагүй юм чинь. Одоо асуудал өөр болж байна. Одоо бид одоо нэгэн тийм өндөр түвшний хувийн хвшилтэд өрсөлдөхүүс хэмжээний цалинтай цөөн одоо төрийн албан хаагчтай маш чанар одоо өндөр чанартай төрийн үйлчлэгээтэй авилгал хүн суртал байхгүйгээр амьдралаа авч удаг ийм одоо том тогтолцооны реформыг бид нэр дагуулад бас хийх хэрэгтэй. Тэгээ ер нь бид нар нэг ихэнх зүйлүүдээ нэг юм одоо гал аргацсах байдлаар тэгээд аргалаад тэгээд худлаагыг нь мэдсээр байж үннээ ярихгүй л их удаж. 500 сая төгрөгийн цалингаар амьдрах боломжгүйг нь мэдсээр байж л байлгаал байдаг. За тэгээ яаж одоо амьдралаа аргалж авчаа гэж байгаа юм. Ард нь авилгалаа гэсэн л үг шүү дээ. Энэ мэдчлэн ийм зүйлүүдээр хэдүүлээ ярилцъя. Өнөөдөр ч л энэ тоо тогтолцоотой холбоотой асуудал мэдээж нийгэм талд таалагдахгүй хоёр янз байгаа. Гэтэ өнөөдөр засгийн газар ерхий сайдын шийдвэр энийг ил тод би ингэж ярихыг л хүссэн. Мэдээж эцсийн шийдвэр гаргах нь парламентын манай ард иргэдийн асуудал. Бид нар хоёр дахь хэлцүүлэгтэр иргэдтэй уулзаж ирээд энэ асуудлыг болжиж болно. Эсвэл одоо батлаад 28 оноос хэрэгжүүлж бас болно. 40% биш 30% байж болно. 50 байж болно. Гишүүдийн тоогоо багасгаж болно. Бүр өндөхгүй орхиж болно. А нөгөө талаараа бас нэг чухал зүйл үндсэн хууль гэдэг нь өөрөө эрхэмдээ тийм дархлаатай баримт бичиг. Энэ агуулгаараа бид нар олон олон заалтан дээр ярилцаад авах биш бид нар нэг заалтан дээр удаан хугацаанд ярилцах хэрэгтэй юм шиг байна. Ер нь бол сонгодог парламентынхаа тогтолцоо руу. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ тоо тогтолцоотой холбоотой асуудал цэц дээрч бай, парламент дээрч бай, сүүлийн бараг 20 жил маргаан болсон учраас одоо хэдүүлээ ярилцаад нэг эцлээ цэг тавих нь бол зүйтэй. Тэгэхгүй бол бид нар ирээдүйн улс төрчдөд зовлон үлдээнэ л гэсэн үг. Энэ үед бид нар зовлонгоо үргэхгүй бол ирээдүйн улс төрчдөд зовлон үлдэнэ гэсэн үг. Тийм амиа хичээсэн байхыг хэдүүлээ бас хүсэж яах вэ? Асуудлыг нь гал аваад ч бай шийдэх хэрэгтэй. Эсвэл хийхгүй байх хэрэгтэй. А тэгээд дараа дараагийн одоо улс төрчд бидэнд тухайн үедээ баярлах, тухайн үедээ одоо жишээл зүв байжээ гэдэг тэр дүгнэлт гаргах хэрэгтэй. Төрийн шийдвэр гэдэг бол угаасаа л өөрөө тийм. За цэвэг төржийн тухайг шүүн тодруулчихсан яа. За. За тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хилцээд эхлэхээр одоо бусад хуулиуд хилцэгдэхгүй ээ. Тэгэхээр энэ хэлцгэсгээ шийдэд орхисон байгаа сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намын тухай хууль гэдэг энэ хуулиуд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас яг энэ одоо засгийн газар төлөөлж байгаа Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд бас энэ зарчмуудаа ярьж байна. А энэ зарчмуудаа бас цааш нь яг энэ хിവэрээ одоо дараа дараагийн хуулиуд дээр бас бариад явна үсттэй гэсэн одоо асуултыг асууя. За тэгээ ер нь бол энэ манай дээр энэ гурван хууль хоорондоо бол ингээд уялдаатай явна. Энэ гурваас монголчууд бидний дараагийн одоо амьдрах хувь одоо амьдрал бас их шалтгаална. Тэгэхээр бид нэр их тийм сайн нягтал шалгаж яж энэ асуудалд хандах хэрэгтэй. За тэгээд хит улс төржилт бол бас замаа алдсан. Одоо өөр хүн хийсэн байвал тэр буруугаа шууд эсрэг нь яваад өгдөг. Өөр улсын юм шиг бүр ингэ яваад Тэгэхээр ийм ийм явдлуудыг бас бид нар одоо зогсоох ёстой. Тэгэхээр тодорхой асуулт нь бол таны саяны юм дээрээс тэр аа хаалгаар гаргаад хайсан улсуудыг тооноор оруулахгүй байх гэдэг дээр тодорхой байр суурь хэлнэ үү. Хоёрдугаар тэр листүүд дээр сегментийн төлөөллүүдийг одоо яг хэсэг хэсэг одоо бүлэг хүмүүсийн тодорхой хэлэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн төр төлөөлөлд оруулах дээр та таны байр суурь. А дээрэс нь ард түмэн одоо сонголтоо хийн бид нар очиод асууна. Тэгэхээр энэ дээр тоо буурах одоо шийдвэрүүд гараад ирвэл та бас ард түмний сонголтыг яаж авч үзэх вэ гэсэн асуултууд тариултаа байна. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дээр Лавгийн Мөнхбаатарын урилгаар Монгол Улсын их сургуулийн харьяа байгаль их ахлах сургуулийн 10 байнгын багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа нэрхэн мөндөд багш сурагчид та бүхэнд сурлах спортын өндөр амжилтыг хүсье. За за ерөнхий сайд Тусан намсраа юрдэн асуултанд хариулна. За би маш тодорхой байр суурь илэрхийлсэн. Шаардлагатай бол Монгол ардын нам санамжчиг гарын үсэг зурхад бэлэн байна. Арчсан нам хэрвээ бэлэн бол. Хүн намын дарагт би бас энийг хэлсэн. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар дахиж хэлэхэд засгийн гадраас оруулж ирж байгаа төсөл бол энэ бол хилцүүлгийн эхлэл. Эцсийн шийдвэрийг гагцхүү улсын хурал гаргана. Та бүхэн бол ард түмний төлөөлөл. Тийм учраас та бүхэн ямар ч шийдвэр гаргасан миний хувьд хүндэтгэнэ. За одонгийн зөв төрөл